Moi moi, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeilyä. Täältä löytyy tuttuja, tuttuja kasvoja. Moi, mikä, tää viehättäviä neitejä. Mikä sun nimi on? Erika Granfeldt. Moi moi. Äh, missä päin sä oot? Niin, ei, ei, ei tiedä. Espoosta on joo. No mikä sulla Espoossa näissä vaaleissa on kaikkein tärkeä? No tärkeimmäksi mä oon nyt nostanut tämän päivähoitokysymyksen, eli tämän Espoon suuren päivähoitopaikkojen puutteen. Espoossa ei ole tarpeeksi päivähoitopaikkoja. Ei, ei ole, ei ole. Et, et, et, jopa niin kuin pahimmillaan kaupungilta soitellaan ja kysellään, että joskus, joskus vielä olisit lapsen kanssa kotona, kun ei meillä oikeutta tarjota sulle paikkaa. No mitä saatte tehdä asialle? No tähän täytyy kyllä vielä vähän tutkia, että tehdään, millä lailla näitä päivähoitopaikkoja saadaan lisää, mutta tietysti niin kuin, äh, ihan täytyy katsoa, miten, miten nämä päivä, päivähoitotilat on järjestetty, saadaanko lisää esimerkiksi perhepäivähoitajia jollain lailla ja, ja näin. No miten teillä Espoossa, on, onko teillä tullut numerot jo? On tullut numerot, joo. No siitä voiko sanoa kameralle nimi, nimi paikkunta ja numero? Erika Granfeldt, Espoo, numero 126. Hyvä, tsemppiä vaaleihin. Kiitos. 等于高还等于八了。